Значит, ты утверждаешь, что свидетелей не было? Старший инспектор ДПС капитан Волошин. А что случилось? Кого сбил? Удивительно живучее создание. Не на что там смотреть, товарищ капитан. Я сказал стоять! Запомни, мы действовали строго по инструкции. Отлично.